हेलो फ्रेंड्स हम सीख रहे हैं सी और सी के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं लूप्स फ्रेंड्स लूप वो होते हैं जिसमें हम हम कोई स्टेटमेंट या कोई कोड उसे एक टाइम लिमिट तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उसके लिए हमें एक लूप डिफाइन करना होता है तो लूप में डिफाइन करने के बाद हम उसे एक टाइम लिमिट तक दोस्तों या स्पेसिफिक टाइम मतलब एक टाइम लिमिट एक टाइम तक हम उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं तो उसके लिए हमें टाइम डिफाइन करना होता है तो उसके लिए हम लूप को यूज़ करते हैं ये हमारी मदद करता है कि हमें बार बार वैल्यूज़ ना देनी पड़े तो लूप जो होता है ये कॉन्टिन्यूस रन करता रहता है तो दोस्तों इसी के लिए ये हमारा लूप यूज़ में आता है तो इसलिए लूप जो होता है बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है दोस्तों first is while loop and second is do while loop and third is for loop ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे वाई लूप वाई लूप तो वाई लूप का हम एक सिंटेक्स देते हैं ये है दोस्तों वाई लूप का सिंटेक्स तो दोस्तों इसमें हम दे सकते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा हमें वेरिएबल की एक वैल्यू देनी होगी देन फिर वो कंडीशन चेक करेगा फिर उसके बाद स्टेटमेंट देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो इसमें हम कंडीशन देते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसे कितने टाइम तक हम या कितनी बार हम उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसे डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों हम कंडीशन दे सकते हैं i is equal to i suppose दोस्तों हमें अपना प्रोग्राम पांच बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे आई इक्वल टू फाइव और वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे हम आई इक्वल टू वन तो वन से लेके फाइव तक जब तक पांच ये बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और देन दोस्तों उसके बाद स्टेटमेंट आएगी फिर फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो दोस्तों हम पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है दोस्तों कंडीशन पे डिपेंड करेगा दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों हम अपना Borland C C plus plus का खोलेंगे Borland C C plus plus ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स इंस्टॉल करवा लेंगे S C D I O dot H तो ये तो अब आपको पता होगा main int equal to zero ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे आएगा while i is less than equal to suppose five ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट आएगी प्रिंट फिर यहाँ पे दोस्तों increment decrement operate i plus plus get C H अब इसको दोस्तों हम एक बार कंपाइल करा के देखते हैं तो दोस्तों कोई एरर नहीं अब दोस्तों ये रन होगा तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये देखिए दोस्तों दोस्तों ये है इस प्रोग्राम इस लूप का फंक्शन देखिए जीरो टू ले जीरो से लेकर फाइव तक से सारे प्रिंट कर दिए ठीक है दोस्तों दोबारा से अब इसको तो दोस्तों इसको और अच्छा बनाना कोई भी इनपुट जो वन से हंड्रेड के बीच में होगी और ये जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा जितनी भी वो यूज़र इनपुट देगा वो उसे आगे की प्रिंटिंग और काउंटिंग शो करेगा ठीक है दोस्तों तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं आई की वैल्यू यूज़र इनपुट देगा अब यहाँ पे स्कैन ऑफ स्टेटमेंट देंगे जिससे यूज़र इनपुट देगा वैल्यू परसेंटेज डी आई ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों हम एक वैल्यू प्रिंट प्रिंट लगाएंगे स्टेटमेंट जिसमें क्या होगा कि यूज़र को बताया जाएगा कि सॉरी दोस्तों ये जो प्रिंट है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि जो यूज़र है उसको पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाए कि मैंने वैल्यू जो है वो पुट करनी है print insert the value between one to two hundred suppose ठीक है दोस्तों बहुत अच्छा प्रोग्राम दोस्तों ये वाला यहाँ पे लगाना भूल गए अब यहाँ पे दोस्तों देखो दोस्तों क्या करेगा वो यूजर इनपुट देगा वैल्यू और उसके बाद हम <clears throat> लिखेंगे वाइल वाइल लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे till i is less than equal to 200 200 statement print printer क्या आएगा इसमें परसेंटेज डी और आई की वैल्यू ठीक है दोस्तों और यहाँ पे हम इसको अच्छे से प्रिंट कराने के लिए हम स्लैशन स्लैशन लगाए थे लगाते हैं <clears throat> अब यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो यहाँ पे हम कर देते हैं फिफ्टी सपोज इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं हमसे देखी जाएगी तो यहाँ पे हम फिफ्टी कर देंगे ठीक है दोस्तों अब इसको रन करके देखते हैं तो बिटनिंग ट्वेंटी फाइव तो देखिए दोस्तों क्या आता है इसमें हाँ तो ट्वेंटी फाइव से लेके दोस्तों देखिए फिफ्टी तक इसने सारे ही प्रिंट कर दिए सपोज हम